Ben So Salut guys, bienvenue à Freeride Québec. On est présentement au 4 à 7 du Mont-Sainte-Anne. On roule à 6 h le soir, c'est vraiment cool. On est avec une gang de chums du Mont-Sainte-Anne. On fait une baptême. Alors, qui est-ce qu'on a en avant? Monsieur Tommy Paquette. On Zach. ton gars, il va triper. J'ai le double de son âge, puis je tripe moi tout. Ah! un de mes riders préférés, le jeune Zach Pocket. C'est que le fun commence, même! Oh, la roche d'un toi! Oh! La gap Yes La roche La roche <laughs> Oh, ça va être bon ça ah, j'ai trois rounds de fête dedans aujourd'hui, Mario. Hop. Ouh! Beau save! La roche Yes

<laughs> La ligne à France, à de Ça a l'air d'être bon, man. Ça a l'air d'être bon, bouge pas. Ben Elle a été retapée par des riders locaux, elle est vraiment cool. Il y a une bonne roche, va à gauche. <laughs> Ça ici. Ça y tout, fais attention. Bon ben Tommy, c'est toi mon ami. Ouais, il y a une petite affaire à gaper, il y a, choqué. On saut à gauche. Oui. finale oh <laughs> Burp. Oh. <laughs> C'est quoi cette ligne-là Le petit chien sur le gazon. Yes! Je sais que je t'atterris, moi, le gazon. <laughs> Fist bump.